ऐसा कहा जाता है जब किसी की किस्मत करवट लेती है तो फिर उसकी किस्मत का सितारा चमकते देर नहीं लगती ऐसा ही कुछ हुआ रेलवे स्टेशन पर गाने वाली रानो मंडल के साथ उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बॉलीवुड में हलचल मच गई और सब ने देखा उसे उसके बाद जाने माने गायक हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी आने वाली फिल्म के लिए मौका दिया हिमेश रेशमिया की फिल्म के लिए उन्होंने रानू मंडल ने गाना गाया और इसके एवज में उन्हें मिले सात लाख रुपए जी हाँ सात लाख रुपए रानू मंडल को मिल गए जिसे उन्होंने लेने से इनकार किया लेकिन हिमेश रेशमिया ने उन्हें ज़बरदस्ती सात लाख रुपए दिए इसके बाद